On està el bitxo? Aquí. Vale, doncs ja està, està aquí. És molt maco el bitxo. Aquest bitxo s'ha enamorat del Sergi, perquè es mou i ell també. Si no te'l mires, Sergi, no el veuràs. som -hi. Ei! Què? Un soroll. Què passa? Un soroll. Sempre un soroll. Per on? Per un grunyido. Ho has vist? mierda. Mierda, mierda, mierda, mierda. Mira, mira, mira, eh. mira. Eh. No, no, no, no. Últimas palabras, Últimas palabras No